こちら国立兵器研究所ですはいはいそれはもう重々承知しておりますわかりましたそれではお宅の警備を強化させていただくように次の部会で検討させていえいえそういう意図はございません何分手続きというものがありましてはいはいわかりました今後ともよろしくお願いいたします失礼いたします <laughs> またあのカーリーとかいうおばあさんですかああまったくあのボケ老人が所長そんなこと言うもんじゃないですよ、うん、確かに彼らは英雄さだけどそんな昔の話を今さら持ち出されてもな英雄英雄だったんですかあのおばあさんが知らないのかあのばあさん十字軍で最後のレッドアイを討伐した隊長だったんだよ 旦那さんも十字軍で活躍した人だしなそれじゃあ本当に英雄だったんですねまあねレッドアイを討伐した時に国から出た報奨金をうまく運用したか何かで金持ちになり今ではいろんな軍事関係の組織に金を出してパトロンみたいになっているんだがな6号事故でヤバいことになったこの研究所が生き残っているのもあのばあさんたちの支援がでかいんだ それじゃあ恩人じゃないですかだがこんな兵器研究に金を出すなんてどういうことだろうなまた戦争でもやろうってのかねあのおばあさんは研究員さんあんどうしたの今日新しい曲ができたんです最初に研究員さんに聞いてもらいたくて 今お時間ありますかうーん今はちょっと手が離せないから30分後くらいでどうかしらピアノの部屋に行くわわかりましたじゃあ待ってますね絶対来てくださいね7号か所長彼にはエミールというちゃんとした名前がありますそうだな エミールは暴走した6号事故の拡大を防いでくれた恩人だからなエミールの石化能力がなかったらこの区画一帯が根こそぎ消えていたって話だええその代わり彼の目はもう二度と世界を見ることができなくなってしまいましたけど <sighs> しかしすごいな目隠ししてあれだけ動けるなんてはい 音の反響とか空気の動きで障害物がわかるみたいですさすがだなまさに化け物所長ああすまんあの子は何も悪いことしてないんだからひどいのはあの子たちを実験材料にしている私たちの方え事故 初代なんでここが応援を出す必要があるんですかもしもし聞こえますかなんなんですかねまさか輸送中に事故が輸送輸送って何ですか所長